नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई फेरि टाइमलाइनमा भएको दुईवटा टुल एउटा रिपल टुल अर्को रोलिङ इडिक टुलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइसकेको छु सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ कहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि कुनै क्लिपलाई चाहिँ हामीले यसरी इडिट गऱ्यौँ र इडिट गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेर रिपल डिलिट गरेर यसरी स्पेसिङ चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौँ यो चाहिँ एउटा लङ प्रोसेस भयो अब यदि यही कामलाई चाहिँ हामीले सर्टकटमा गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ रिपल इडिट टुलमा जानुभयो र यसरी तानेर डाइरेक्टली तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अब कुरा गरौँ rolling edit tool rolling edit टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अगाडिको त्यो क्लिप वानलाई जुन चाहिँ पछाडिको क्लिप टूबाट यसरी तान्न पनि मिल्छ अथवा यसरी लिएर पनि जान मिल्छ सो तपाईँले दुईवटा वे छ जुन चाहिँ मैले भन्दे र यदि तपाईँलाई चाहिँ अगाडिको सिम्पल लाग्छ भने तपाईँले अगाडिको गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड टुल राम्रो लाग्छ भने सेकेन्ड टुलको गर्न सक्नुहुन्छ अथवा थर्ड टुलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सबै तपाईँको इजिनेसको लागि हो सो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye